Habari za jioni mtazamaji wa Chia Online TV, jina langu naitwa Danton Baby au unaweza kuniita Mr. Kisembe, Mr. Kisembe. Okay, leo nikiwa niko pande za Magomeni nimekutana na binti moja amazing hivi. Najua unatamani kumjua. Okay, tunaenda kumjua. Binti unaitwa nani? Naitwa Vite. Vite. Vite. Vite, Vite lina maana gani jina lako? <laughs> Sifahamu kwa kweli. Ah, unaniangusha, unajua unamwangusha mtazamaji. Eh? Kwa hiyo ndio jina ambao umepona wazazi wako? Eh, ni jina langu ambalo wazazi wangu wamenipatia. Vite. Okay, jina zuri. Je, Vite unajishughulisha na nini? Kwa hapa Zanzibar mimi ni msanii pia ni mfanyabiashara. Biashara gani? Mm, nauza gesi. Gesi, gesi gani? <laughs> gesi ya kupikia. Ah, ile mitungi ya gesi, si ndio hivyo? Okay, nimesikia neno kwamba wewe ni msanii na lengo langu la Chair Online TV kufika kwako ni kuweza kujua we unafanya kazi ya sanaa, sanaa aina gani? <sighs> Mimi ni msanii wa bongo movie. Sija sija sijakuwa na muda mrefu kwenye sanaa yangu, ila nimeanza hivi karibuni. Una muda gani tangu uanze sanaa yako? Maybe mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Je, unaweza kuniambia kuna faida gani ambayo umeipata katika sanaa? Kwenye sanaa kuna faida ila kuna hasara yake pia. Kama zipi na faida zake kama zipi? Okay, na, napenda kujua kwamba katika sanaa yako naamini kuna vitu vigumu sana unakutana navyo. Okay, ni sini gani ngumu sana kiupande wako ambao ulitakiwa kucheza? Sini <laughs> yangu yani, sini ambazo huwa zinanuia vigumu ni zile sini za mahaba. <laughs> Okay, naomba nikuulize swali, swali la uzushi. Mimi naitwa Mr. Kisembe. Umeolewa? Hapana. Ah, okay. Kwa hiyo hizo sini zinakupa ugumu sana. Okay. Je, ni sini gani rahisi kwako? Um, sini zilizobaki zote ni rahisi ila hizo tu ndo huwa zinanuia vigumu kidogo. Okay. Una naamini una mambo mengi sana kumweleza mtazamaji wa Chia Online TV. Je, unawaeleza nini wasanii na unawaeleza nini ambao si wasanii? Um, kwa mashabiki zetu mi nilikuwa naomba sapoti zao kwenye kazi zetu na kwa wasanii wenzangu na washauri tupambane, tuwaonyeshe mashabiki nini tunafanya, nini ambacho tunaweza. Okay, asante mtazamaji wa Chia Online TV, ulikuwa nami Daton Baby Z au unaweza kuniita Kisembe, lakini nataka nimwache na swali moja tu dada huyu ambalo litampa mashiko nalo litakupa mashiko pia. Je, ni msanii gani unampenda Bongo unahitaji kufata nyayo zake? <laughs> Unampenda Aunty Ezekiel. Najua una sababu zako, tutakuja kufahamu Jumapili ijayo. Nao tuna kanseli, ila kaa ukitambua tu tofauti ya hapa na pale, pale na hapa ni ndogo sana. Asante.